आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं आउटलास्ट श्रीडी की ये मैंने अमेज़ोन से बाय करा है और मेरे को आज ही मिल चुका है तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं इसमें एड्रेस है तो ये रहा बॉक्स आउटलास्ट यूनिटी का यहाँ सामने लिखा है आउटलास्ट यूनिटी और इस आउटलास्ट यूनिटी में हमें Outlast one Outlast whistleblower जो आउटलास्ट वन की डीएलसी है वो मिल जाता है और आउटलास्ट टू यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आउटलास्ट लिखा हुआ है तो यहाँ पर जो लास्ट लिखा है वो थोड़ा ब्लर लिखा हुआ है पता नहीं क्यों ये गेम रेड बैरर्स की है और पीछे the ultimate journey into madness लिखा है और यहाँ पर लिखा है कि कितनी इसकी रिक्वायरमेंट है twenty seven G B storage required और सिंगल प्लेयर गेम है इसमें वायलेंस और बैड लैंग्वेज है और ये दोनों ये गेम यहाँ पर वाई फुल कॉपी है और यहाँ पर स्पाइन में आते हैं तो यहाँ पर दिखता है आउटलास्ट ट्रिनिटी फिर चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं तो ये बॉक्स की सीरीज से मैं हटा देता हूँ यहाँ पर तो ये रहा अंदर इसका यहाँ पर कोई पेपर वर्क नहीं दिया पर यहाँ पर ये इसके इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं कुछ इसके अंदर दो सीढ़ियाँ आती हैं पहली सीढ़ी है ये आउट क्लास वन और आउट क्लास विसल दूर की मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको ये सीढ़ी है आउट क्लास वन की और विसल दूर की और यहाँ पर सीढ़ी दे रखी है आउट क्लास टू की इसमें दो सीढ़ियाँ अलग अलग दे रखी हैं और अगर आपको इसका गेम प्ले देखना है तो आप मेरे को बता सकते हैं आज के अनबॉक्सिंग में बस इतना ही थैंक यू